Alikiba, habari poa. Karibu sana kwenye uzinduzi wa NJ7. Uh, umekuwa ni mgeni rasmi leo. Kwanza watu wanataka kufahamu imekuwaje, unafahamu nini kuhusiana NJ7, kualikwa kwako leo hapa? Uh, ah, NJ7 ni kituo cha habari uh, ni kituo cha habari online TV na nimefurahi sana kuwepo leo hapa kwa mara ya kwanza, najua ni heshima kubwa na kiukweli nawatakia kila la heri katika mwanzo wao. Sisi kwa tunawahitaji na wao wanatuhitaji. Mi sina mengi zaidi ya kusema, lakini kiukweli zaidi ya kuwapongeza ya kwa sababu mi ni msanii, wao ni waandishi wa habari, tunategemeana. Hicho ndio kitu ambacho naweza kusema. Nawapongeza, nimefurahi sana kualikwa na kupewa mgeni rasmi. Okay, sawa. Nataka nikupongeze pia, hongera kwa hatua yako ambayo umeifanya. Asante. Sawa. Chochote ambacho umejifunza umekipata kule muziki wako umeenda kwa namna gani, chochote cha kuzungumzia kuhusiana na hatua yako? Ah, nilichojifunza ni kwamba sio tu nilichojifunza, nilichoona ah, kwamba bado tunahitaji nguvu kubwa sana ya, ku, ya kuweza ya kuweza kukombishi watu katika muziki wetu. Uh, lakini vile vile kuna kitu ambacho kilijitokeza cha trust kimewakosti watu wengi sana kosti uh, lakini nashukuru Mungu, mimi wakati nimekwenda pale sio ya kwanza tu, nikawa nimejiintroduce tayari trust ya maana kwamba wasanii wengi walikuwa wanatangazwa wanakwenda kwa waendi. Mimi mwenyewe pia nilitakiwa ni kwenda Septemba, lakini kuna vitu ambavyo vilitokea. Uh, nilikuwa naumwa. Baada ya kufika Oktoba, I mean, no, Novemba watu walikuwa wameshakata tamaa, lakini baada ya kufika uh, Novemba nikafanya show ya kwanza, ndo states zingine zote zikaamini kwamba niko US. Lakini vile vile sio tu kuwa US, uh, wanakuwa wana wana wana wasiwasi pia vile vile, unaweza ukawa usifike katika state, lakini mshukuru Mwenyezi Mungu watu waliweza kutokea na wakaenjoy, ila kiukweli wana, wana watu wanabadilisha ya trust na nini, kwa sababu wasanii wengi wamekuwa waki, sio tu hapa Tanzania kwetu, uh, hata na wa Nigeria pia walikuwa uh, wana shida ya kuingia Marekani yeah. Okay, oh, kuna rules nyingi. Nikistiki hapa kwenye wasanii wa Nigeria, wamekuwa mara nyingi kwenye show zao wamekuwa wanapandishana sana kwenye stage wao kwa wao. Yani msanii fulani ana show inakuwa rahisi kuwaalika wasanii wengine kupanda nao pia kwenye stage. Umeenda kwenye show US, lakini uh, umejifunza au kuna namna ambavyo unatamani ukienda tena kuongozana na wasanii wengine either ambao wapo kwenye Kings Music au ambao hawako kwenye Kings Music kwa ajili ya kuongeza nguvu pia kwenye show yako? Yeah. Uh, that's the next plan, lakini siwezi kusema sasa hivi uh, mpaka um, kila kitu kimekamilika. Yeah lakini kiukweli eh, hiyo uh, nilishafanya pia before, kwa sio kitu cha kigeni kwa Okay. Okay, mimi swali kwanza, hongera sana kwa sababu umefanya vizuri sana lakini pia ndio imekufanya ukafanya tour kule vizuri sana lakini ulitamani kwamba umeona matunda ya jinsi namba album zinauza sasa hivi, labda watu wangejua na matarajio kutoa albamu yako kabla hujaisha before ama mwaka? Ah, albamu imetoka mwaka huu jamani, mwaka jana. Uh, okay. Sasa hivi nimefanya maandalizi ya albamu mpya, lakini sije, siwezi kuambia lini natoa, kwa maana nikisema natoa na wengine hapa wanapenda kufanya mashindano. Tumia nafasi hii pia kumzungumzia msanii wako ambaye umemwachia Vanilla Bedray, amepata kwa kubwa, lakini wewe kama mfalme wa Kings una nini cha kuzungumza? Unaombeaje mashabiki zake na mashabiki zako pia ambao wana support? Rudia tena, umesema mimi ni mfalme wa wapi? <laughs> wa muziki Bongo Flava. Mimi ni CEO wa Kings Music. Um, kiukweli vanilla ni, uh, ni full of package yani msanii ambaye amekamilika uh, kwa jinsi nilivyomwona, ndio maana nikaweza kum, this year, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba watu wamemwelewa kwa kiasi uh, vile vile uh, yani sijui nikwambie nini zaidi, lakini kiukweli uh, amefanya nyimbo ya, za maadhi tofauti tofauti, hivyo unaweza ukamjaji msanii kwa kuona jinsi gani anaweza kawa versatile. Kwa hiyo hivyo, yani kiukweli is a full of package. A good artist. Kama CEO, uh, ongera pia kwa kwa Vanilla. Nataka nijue kitu kimoja kwa sababu tumezoea kuona uh, Uh, tunakuja uh, tumeona uh, kuna njia nyingi pengine msanii watu labda kampuni zikiwa zinatoa wasanii labda wataandaa pati kubwa eh, press kubwa, wataita waandishi kwenye kumtajizi msanii mpya, lakini kwa Vanilla imekuwa tofauti kidogo. Tunaona ujio wake, umeachia kazi although zimepokelewa kwa ukubwa sana. Kama uongozi, pengine kwa nini tumemtoa Vanilla kwa mtindo huo? Wewe uliona hapa mimi nimeintroduce msanii kwa style hiyo unayosema? Okay. Unajua Pengine kwa nini wengine wanafanyaga hivyo, wanaandaa ma press conference, wanaita watu na nini? Kwa nini Alikiba pengine anafanya hivyo? Yeah. Yeah, Kila mtu ana ways za kufanya kazi uamuzi tu, lakini vile vile usishangae pia next time nikafanya kama unavyotaka wewe. So uh, usifanye vitu kwa kukopi, fanya vitu kwa utofauti kidogo. Mi napenda kufanya vitu kama hivyo, though ni naheshimu kwa ulichokuwa umesema. Um, kama mpenda tuweze kuwa tunawaalika waandishi wa habari. We'll do that next time. Thank you so much. Kuhusu labda wasanii wa kike wapewe nafasi. I'm trying to fund event. It's always next time my brother.